twongeye kubaha ikaze bakunzi ba precision tv eh, nk'uko tumaze iminsi tubasezeranya yuko tugiye gutangira ibiganiro hano eh, muri guma mu rugo eh, ubwo rero tumaze iminsi rero tubategura ibiganiro biryoshye n'abatumirwa batandukanye tumaze iminsi rero tubasezeranya abatumirwa batandukanye muri iyi minsi rero tukaba dukorera mu rugo nagiye nakira ibibazo byinshi bitandukanye nagiye nakira ibitekerezo bitandukanye ariko kuri ubu ngubu tukaba turi hano tubisubize ah, no kugira ngo tugumye tubashimishe abakunzi ba precision tv aba ndi kumwe n'umutumirwa hano rero nk'uko mumubona muri aha amakuru ni meza kabisa biragera neza eh, nk'uko mubibona twari dufite umujere mwiza cyane hano hani samugaye muramubona hano akaba agiye kutuganiriza rero kuri iyi porogaramu ya guma mu rugo uko imaze iminsi ah, imeze ese yamwakiriye gute ese eh, mwebwe aho ngaho muri guma mu rugo iri hose ku isi hari topic nyinshi tuganiraho muri kino gihe muri iyi minsi isigaye yose amakuru umeze neza twibwira ko abantu preside tv bakurikiye bakumenya amazina yanjye nitwa pita ngira abakunzi ubuye mhm. hano muri tenesi muri state ya tenesi mhm. mu mujyi wa nashville mbese uri diaspora kabisa ndi diaspora <laughs> ya ndi diaspora nkaba hano muri nashivire mhm. murakoze urakoze uh, ababyeyi peter akaba atuye hano uh, muri tenisi muri amerika nk'uko murimo murabyumva ni ukuvuga ngo abadukurikira bari muri amerika yaba ari muri aziya abari muri erope mwese uh, tukaba turimo kuvugira hano hano muri amerika amakuru y'ubuzima busanzwe se guma mu rugo igufashe gute ah, guma mu rugo iri aho ngaho nk'uko ubizi nyine iyo umuntu ari mu rugo aba asa n'ubushywe nyine iyo utagera ahantu ujya cyane cyane twese byaratugoye kubera ko ni ubuzima tutamenyereye eh. usanga nyine tuza mu rugo ariko tukagira n'umwanya tukajya hanze mu bikorwa bitandukanye ariko guma mu rugo yabaye nk'iducanga ariko twageze aho turamenyera ubu biri kugenda guma mu rugo rero yatumye abantu benshi nenge ah, kuvanga abagabo bafite ingo eh, urubatse hari umusore ayo ah. <laughs> singo sacingo ayo eh? Yeah, yes of eh, course I'm single. Single, yeah, okay. Ntabwo nubatse ndacyari silibateri nk'uko tubivuga. Aha. Eh, ariko nyine biri aho ngaho. Impamvu yindi kubajije ni uko yuko eh, abari mu rugo nabonye abagabo bafite abagore barimo barakora akazi <laughs> bose baramara ku social media ze bateka bahetse abana bafasha abagore ndetse ko ababyeyi bacu turabakunda cyane akazi karagabanutse kubera ko abagabo nyine babaga bari mu rugo you know wowe se nk'umuntu w'umusore uri singo nk'uko bitubwiye bimeze bite mu rugo wakoraga iki ya ya murakoze nk'uko bisanzwe nyine ku muntu uri singo cyangwa wenda udafite urugo utubatse hmm. hari ubuzima bumwe agenda atandukaniraho n'umuntu wubatse eh. natwe nyine abasore bakiri bakiri bato cyangwa tutarashaka usanga tugira akitivite zimwe na zimwe dutandukaniraho n'abantu bubatse oh. muri rusange mu rubyiruko nkatwe usanga nimba ndi mu rugo hmm. harimo jimu abasore eh. nabonye benshi bubaka umubiri wize wubaka umubiri eh, <laughs> uku nguku niko nimereye hmm. kubaka umubiri nyine bisanzwe ngewe nkunda siporo yo kwiruka ah, siporo yo kwiruka ya ngira ngo niyo mpamvu ntajya nzana n'amatuza hmm. cyane birya bita ama paka <laughs> njye nikundira ariko uzanaza rero six pack ubishatse <laughs> yaba uriya azaza simbizi ariko mu busanzwe ngewe workout yanjye iyo mm. ndi gukora siporo mm. nkunda gukubita za push urumva ni mu nzu cyane niho twashyize amajimu eh. ubundi nkicara ama activite areba ibijyanye ni ama activite ajyanye na siporo ngewe ndasohoka hanze nkiruka aho ntuye mm-hmm. nagera mu nzu nyine urumva ni gukora pompaje mm. hanyuma nkicara mu nzu nkateka ingashawa mm. narangiza nimba maze koga nkareba icyo ndya mm-hmm. akitivite zo mu nzu ubundi mm. umusore agomba kureba wenda rimwe umusore gusa ukunda kuryama hari abasore bakunda kuryama cyane mbese ukabona yaryamye kandi ibyo gukora birahari kuguma mu rugo ntabwo bisobanura yuko urashobora kugira ikintu ukora kandi kigufitiye akamaro arimo kirimo urimo cyaguha n'amafaranga ubuse uryama cyangwa ya urakoze nk'uko bivuze kuryama byo ni ibya buri muntu eh. ariko kandi kuryama k'umuntu hano cyane cyane ndavuga hano muri amerika eh, twamenyereye ibintu byo gukora mm. ntabwo wakora amasaha yose ngo wirirwe mu nzu tugera aho tukaryama ariko iyo umaze kuruhuka urabyuka ukicara ukajya kuri laputopu hakaba hari ibintu wareba mm-hmm. hakaba hari ibintu washaka bijyanye no kwiyongera ubumenyi mm-hmm. mbese activite ni ubwo buryo bigendamo noneho ukareba ibintu ushaka kumenya mm-hmm. ukareba ama tv show mm-hmm. cyangwa ukareba za muvi muri rusange ni ibyo ngibyo tuba turimo muri guma mu rugo arakoze cyane peter eh, iri precision tv tukiganira mu kiganiro cyanjye cyitwa eh, bahati talk show nk'uko mubibona rero mfite eh, umutumirwa hano muri studio so rero abafite ibibazo muri studio muri yaje rero bano muri studio batumutogara bisanzwe hari ibibazo ugenda ubaza umuntu urumva abandi baba bakeneye kumenya cyangwa se bikabubaka cyane mu buryo busanzwe ubwo twe tugane muri guma mu rugo kuko bisanzwe kuko niyo season turimo sibyo so rero eh, nk'uko watubwiye eh, watubwiye eh, ibijyanye no kuguma mu rugo y'ibyo wakora siporo n'iki ubundi wize ibiki cyangwa se ni ibiki wumva uzakora mu minsi iri imbere mbese kariyeri yawe ni iyihe nk'umusore waje uvuye iwacu muri afurika ukaza ukaza hano muri amerika eh, ubona ufite iyi gahunda hano muri amerika ni ushaka kwiga ese urimo uriga ese gahunda ufite ni iyihe eh, murakoze nk'uko tubizi rimwe na rimwe ubuzima bwa hano muri amerika bugenda butandukana n'ubw'iwacu aho twari dutuye mu rwanda mm. urabona nkanjye mu rwanda nari mba mu rugo nyine n'ababyeyi mm. njya mu ishuri ndiga mm-hmm. narangije ishuri rya segonderi hayi sikuru muri bibiri na cumi na gatatu mm. ndangije rero ubwo buryo nibwo natangiye gushaka ibyangombwa nza muri amerika mm-hmm. rero ntabwo nabaye mvuga ngo nakomeza universite uko bisanzwe rero iyo tugeze hano muri amerika rimwe na rimwe urumva ubuzima buba buhindutse mm-hmm. utangira kumenya kwanza mbere yo kuvuga ngo ndajya mu ishuri cyangwa ibindi reka mm-hmm. mbanze nshaka amafaranga mm-hmm. nimba ariyo taransiporo urabizi rimwe na rimwe hano imodoka niyo maguru eh, tukavuga nti reka tubanze dushake wenda amafaranga tugure imodoka hanyuma tuzajya tubona ikitujyana ku kazi mm. ikitujyana ku isoko tubanze duhindure ubuzima muri make wowe wibanze cyane mu kubanza eh, kwisuganya agafaranga kabaza kaboneka reba karimo karaboneka agafaranga kari kuza mbese mwabyumvise rero n'umusore mumushake cyane agafaranga karimo karaboneka <laughs> ni byiza cyane eh, twagiye ni ikihe kintu kikugira eh, nka pita by'umwihariko ikintu kiri yunike niwe mwihariko wawe ku buryo umuntu abonye pita ahita avuga ati evani uyu niwe pita rero bose ibibazo bigutunguye ibibazo bigutunguye ku buryo nzi ko ibyo uvuge nibyo uwuriwe sibyo ni iki kikugira umwihariko uburyo wa muntu avuga ati pita mukunda iki kubera umwihariko muri rusange hari ukuntu umuntu aba yiyizi mhm. hari n'ukuntu abandi baba bakuzi eh. rero muri bike byanjye niyiziho eh. ndi umuntu ukunda gusabana n'abantu cyane gusabana cyane nkunda abantu nkakunda ko dusabana mbese nanga umuntu ubabaye mhm. kubera ko rimwe na rimwe iyo mbonye n'abadiyasipora bagenzi banjye hano tubana mhm. mba nshaka ko twishimana mhm. rero mu bintu biri unike cyangwa nkunda cyane ubundi we ni ibintu byo kwishima cyane ntabwo umuntu ubabaye cyangwa kubona umuntu mm. ubabaye mashaka ko buri muntu wese yishima kandi ngakunda kuganira n'abantu amasitori mm. tukishima muri rusange rero byose ukura no gusetsa abantu byo rero <laughs> ngo komediyani yazacura <laughs> komedi ni uwundi mwihariko ariko iyo byabaye ngombwa dutera sitori tukaganira urakoze cyane eh, neza ko kino kiganiro uri bukimekingi fani ku buryo abantu nyine banaseka musibyo se eh. <laughs> Uh, ni iki kikumotivatinga mu buzima ni iki kiguha imbaraga mu byo ukora byose ibintu nkora byose ikintu gikunda biguha motivation ukumva ni aho ucitse intege ukumva ejo wakongera ejo ukongera urazamuka kubera cya kintu gituma kigupushinga kigutera imbaraga ni iki mu buzima ah, murakoze ikintu gikunda kumpa imbaraga nk'uko icya mbere ni uko ngewe mba nkiri mu mubiri cyangwa gifite ubuzima mhm. numva amaraso atembera neza ikintu cyose nkora ntarwaye numva nkora ari umuhanzi uzi cyane benshi baramuzi ngo ni Jay Polly mm. niwe wigeze kuririmba ngo kuba uriho nicyo gishoro kuba uri buzima uhumeka uhumeka ufite ingufu mm. actually ibintu byose ushobora kubigeraho iyo ufite amaboko turi abajene ibintu byose urakora ikintu cyose naje gusanga hano kiramotiva cyane kuba ndiho byonyine mbyuka nkagira gutya nkinanura ko hari n'abatabishobora hari n'abatabishobora arakoze cyane icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko tuba weakness yawe niyi na na na yawe ya weakness yanjye nkunda kugira mm-hmm. nkunda kugira intege nkeya iyo nzi ko hari umuntu nababaje iyo ni weakness iyo ni weakness cyane iyo hmm. numva hari ikintu nakoze ah, eh, kitari cyiza izo ni intege nke zawe ah. ya ya ni uko nguko hmm. arakoze cyane rero turagaruka mu kanya rero eh, nyuma y'akaruhuko tunye tugaruke eh, nk'uko byose mutumirwa dufite ibibazo byinshi byo kumubaza kandi yiteguye gusubiza mwiteguye cyane turagaruka mu kanya murakoze rero nyuma y'akagaruko rero eh, y'akaruhuko tukaba turagarutse rero n'umutumirwa wacu pita mukamubona hano pita eh, tubwiye uvuga indimi zingahe ah, ngenekeranyije indimi numva mvuga cyangwa nshobora kumva mm. ni indimi nkenye harimo ikinyarwanda mhm. harimo igiswahili mhm. harimo icyongereza mhm. igifaransa urumva twakize kera ahubwo nari ukakiri bubanze ahubwo <laughs> igifaransa numvagaho eh. ariko ntabwo nkivuga cyane ndakikurusha igifaransa ndakikurusha neza <laughs> cyane rwose ntabwo <laughs> arakoze cyane abantu uri umuhanga avuga indimi nyinshi cyane indimi zize muri enye eh, arwo uvuga iringara no iringara ntabwo ikigande no oke urakoze cyane Eh, tugana ku musozo rero mu kanya tubwire eh, nagiye nkubaza utubazo eh, abantu baba bagiye babaza hano mbagenda mbaza ibibazo benshi abantu benshi bagiye babaza cyangwa se bampa nk'ibitekerezo urumva um, ni ikihe kintu ukumbuye iwacu muri afurika iwacu muri afurika nkumbuye ibintu byinshi mm-hmm. byonyine no kubona abantu baho abantu baho mm. nabakumbuye cyane mm-hmm. kubera ko hano muri amerika muba muri abantu mu bahuje mhm. aho mwavuye mhm. abanyamerika abavuga icyongereza mhm. abandi bantu bavuye muri aziya usanga turi abantu batandukanye abarabu bavuga icyarabu urebye ikintu cya mbere nkumbuye rero mu rugo ni ukubona abantu baho tuvuga ururimi rumwe nkumbuye za cyane rwose murakoze cyane uh, ni ikihe kintu cyagutunga ugeze muri amerika ah, navuga ko ikintu cyantunguye ngeze muri amerika ni ukumenya uburyo nimba hari ahantu ushaka kujya mhm. ahantu cyangwa ukuntu ushobora kurangisha umuntu mhm. ibyo bintu byakundaga kungora cyane mhm. cyangwa rimwe na rimwe gusaba ubufasha bikunda kuba online cyangwa ku matelefone nimba ushaka ubufasha ntubone umuntu face to face bikaba ngombwa ko ubahamagara uburyo ushaka amakontakite mukavugana bakagufasha ikintu kuri telefone uh-huh. ibyo biri mu bintu byagiye bingora ubundi buzima ni ubuzima bwa taransiporo muri rusange mhm. ntabwo ngewe natwaraga imodoka wenda muri afurika mhm. ariko hano nyine narebaga ubuzima hano buri muntu nimba ugiye ku isoko nimba ugiye ku kazi n'imodoka mhm. urumva byose byagiye bicanga kubera ko ni ubuzima ntari imenyereye cyane arakoze cyane uh, tubwire um, ni ikihe kintu ni ikihe kintu wagira inama umuntu ukiri uh, muri afurika cyangwa n'ahandi ushaka kuza muri amerika yakwitondera cyane ah, ikintu nabwira abantu bari mu rugo muri mm. afurika mm. ikintu cya mbere twese dukunda kuvuga ngo reka tuze muri amerika mm. ngo niho wenda fiyuca yawe cyangwa akazoza abiri ariko ikintu nabwira abantu bari mu rugo ni ahantu imana yaduhaye kandi heza cyane dushobora kuba twaba ubuzima bwiza dushobora kuba twaboneraho ibintu dukeneye mu rugo niho hantu hari ubu ubutunzi kamere mm. dushobora kubyazamo umusaruro mm. tukaba twakwiteza imbere mm. si ngombwa kuvuga ngo amerika wenda niho ubuzima bwahindukira yego ni igihugu cyateye imbere mu buryo bw'imikorere imirimo ariko kandi no mu rugo haracyari uburyo bwo kwihangira imirimo naherutse wenda si mperutse mu rugo naherutse abantu tujya twishyiramo ko nimba urangije amashuri ushobora kubona akazi wenda ugahawe na leta ushobora gukora muri leta naherutse ikintu cyo kwihangira imirimo nyine kitaraba ikintu giteje imbere mm-hmm. ikintu nababwira rero tumenye ahantu turi ko naho dushobora guhindukiraho ubuzima ubuzima bushobora guhindukira ahantu murakoze cyane eh, ikibazo cya nyuma ndibukubaze eh, cya nyuma ndibukubaze tuzakora muri mu kindi kiganiro njye nawe ushaka kindi eh, ni icyo kintu wagira inama abasore cyangwa abakobwa bajya gushaka hanze bashaka harutse bashaka iwacu muri afurika wowe wabagiriye inama n'ubwo utarashaka ukiri umusore eh, wowe wowe niyo nama wabagira ariyo kigaro cyawe tuzakora cya kabiri njye nawe tugane kuri iyo polisi abantu benshi bamaze iminsi babimbaza hari abajya gushaka mu rwanda iwacu muri afurika bagaferinga hari n'abashakira bagaferinga hari n'abashakira hariya bika you know so iki kintu ushobora kuba tuzakiganireho tubwiye bimeze bite si byo so wowe bimeze bite uko mbyumva mm. icyo kiganiro nk'uko bivuze ni ikiganiro gisaba nyine umwanya urambuye mm-hmm. kubera ko nk'uko babikubwiye urumva ko n'abantu bafiteho ibitekerezo cyangwa amayidiyazi atandukanye mm. abantu benshi barimo kubibaza hano barimo kubibaza n'iki utubarize uwo musore bimeze bite so wowe uh, uh, point of view yawe ni iyi ya uko mbyumva ngewe nk'umuntu uri hano muri amerika wenda ndavugira muri hano muri amerika experience umaze kubona ya bitewe n'ukuntu ngenda mbona ibintu by'ingo mm. sindubaka mm. ariko kandi turakuze ngomba kuvuga uko mbona ibintu mm. ikintu mbona ngewe ku bantu bajya bajya gushaka muri afurika cyangwa abandi bagashaka hano eh. urukundo buriya ni ikintu tutajya tumenya mu migani y'iwacu tujya tuvuga rimwe na rimwe ngo urukundo ni impumyi rero umuntu ashobora kuvuga ngo yakunze muri afurika ukabona agiye yakoze ubukwe mm-hmm. asizeyo madame wiwe wenda bakaza ngeyo mm-hmm. harimo ibintu mbona muri buriya buryo mm-hmm. ikintu cyo gukunda umuntu muri afurika ukagenda wenda ugakora ubukwe ugasigayo madamu wenda uri kumushakira ibyangombwa byo kuza muri amerika ubu ngubu biragoye cyane cyane cyane kuri ingoma ya Trump kubera ko kubonera umuntu washatse ibyangombwa ubu biri mu kugora kubazana hano ngewe navuga ngo nimba ubonye umuntu wenda mwegeranye cyangwa umukobwa cyangwa umusore hano muri amerika mm-hmm. mukundanye itsoke mushobora kubaka urugo ni byiza kubera ko nabonye bikunda kugora eh. kandi ushatse umugore kugira ngo mubane rimwe na rimwe rero iyo ugiye gushaka ahantu kure mm. ugasanga ubuze n'uburyo bwo kudekarara umugore ngo umuzane biragora cyane bigatuma ubayeho kandi nk'ubuzima bwa gisiribateri kandi warashatse mm. kubera ko warasize umugore muri afurika rero biragora ni urukundo ariko kandi ku giti cyanjye numva bigoye kubera ko ntabwo mm. nzashaka umugore mm. nindangiza nongere musige indi myaka nk'itanu naramubuze njya kumusura gusa ngaruka rero eh, biragoye arakoze cyane thank you arakoze cyane bwana pita kwitabira ubutumire bwacu ubutaha turagukeneye muri studio iyi topic tuzaganiraho cyane kuko abantu benshi nabonye bari muri kwimbaza ino topic cyane iri very interesting murakoze cyane uh, turashimira abantu bose bakurikiye kino kiganiro Eh, ini ni bahati talk shop hano kuri precision tv haba nk'uko munababwe turi muri gahunda ya mu rugo turimo kugenda twakira abantu batandukanye twakira n'ibyifuzo abantu bagiye batwohereza hano kuri precision tv ndashimira eh, tekiniko timu yose agiye dufasha irimo ibrahim tekiniko timu eh, good pictures ndashimira abantu bose ehm, bagiye dufasha muri ino timu nahagaruka rero ngeni bahati kalisa precision tv